donc اليوم عندنا واحد rendez-vous مع ال propriétaire ديال la 328 donc اللي غيعاود لينا عليها donc كيفاش بدا كيفاش خداها في الاول شنو modifié فيها وكل شيء donc بقاو معنا اليوم السي اسماعيل بروبريتير ديال او 36 328 اي كيت ام دونك افيك رابيسمون داكشي كيما شفتو معنا في لي فيديو السي اسماعيل خصك تعاود لينا لا طومبي كيفاش بدات لافير ديالك معاها هذا هادي راه ماشي 328 راه 318 سواب آه، 28 دونك سوا هادي طوموبيله دونك آه، كانت آه، كانت بروجي ami هو en fait ما كانش ami ديالي mais ولا ami ديالي grâce لهاد ياسين حتى هو ami ديالي Exactement ايوا donc c'est c'est un projet اللي كان بادي هو و وكانت كنتي vraiment واحد la base اللي base irréprochable انا عرفتك واحد الحاجه في ال F 20 ملي كتبلا ملي كانت عندك 82 دونك 82 كنتي قديتيها وكلشي après c'est l'F 20 وكيفاش قال لك راسك ترجع للموديل القديم ديال سيري 3 باسكو ديجا ديجا لا باسيون راه ب les voitures ب les modèles القدام mais راك عارف مع الوقت الخدمه وهذاك ما زعما ما تقدرش دير اون فواتور اسانس مع les frais مع مع les pannes مع يعني خصك une voiture robuste ديال chaque jour ما يمكنلكش دير une voiture زعما ت risquer ب 36 ولا ب ولا ب 39 ولا donc c'est pour ça و قلنا بعدا نديرو بعدا باش نمشيو للخدمه ابخي نديرو شي حاجه بور لا باسون شنو كيبان لك في ديفيرونس اونتر الترونسيس مع ال F 20 مع l'essence مع اول حاجه اللي كنت باقي عقلت ركبت اول حاجه اللي حسيت بها كنت كنحل لي فيتخ ما كيضربنيش الهواء في وجهي donc l'aérodynamique <laughs> آه، جاتني واحد l'aérodynamique بحال باهم زعما رجعوا للور بلاصه ما يزيدوا لقدام عرفتي الاولد سكول فريمون كتحل الجاج كتمشي tranquille. Mais coupé. <laughs> اه mais coupé mais زعما راه كانت عندي coupé حتى في الاو 82 زعما فهمتي C'est pas la même chose c'est pas la même chose كتلقى آه، ما عرفتش الضوء قريب شويه اه la coupe ديالهم زعما في ال aérodynamique واعره بيان آه، سور آه، ملي كتنزل من واحد الطوموبيله اللي هي عامره بال بلي زيد دو كوندويت ماشي بحال كت راكب في وحده فيها لي زيد دو كوندويت كتبان لك سي اون فواتور فات بوغهم زعما خاص تكون فريمون كتسوق مزيان باش تميتريزي داك سورتو ملي كتكون عندك اون موتوريزاسيون اللي هي زعما كبير 28 زوين فيه لو كوبل فيه لو كوبل اكزاكتومون فيه لو كوبل وديجا كان جي يو دي بروبليم معاه مي جو فيان دو لي ريغلي كان عندي بتي بروبليم وهذا هو الاولد سكول دونك ديما كتكون عندك مي ما فيهش با سي با غران شوز ما هي تلقاش ما- دي بروبليم ما سي كاينش سيلندر فيابل فيابل اكزاكتومون في ال في ال في ال 36 صراحه السيلندر في, ال- في الاولد سكول مزيان ما فيش مشاكل بزاف كاينين داك لي بتي لي بتي تروك اللي كيتبدلوا داك لي كابتور الا كان لونتروتيان زوين راه الطوموبيله كتكون اون بون ما تلقاش فيها مشاكل مي il est vraiment rabaissé ta voiture Ah, elle a rabaissé. Parce que c'est- c'est pas une voiture de chaque jour. أنا de la voiture, je la sors euh, une fois في في الشهر ولا ولا كاع دو فوا ماكسيموم. حاطها جوست بور داك لي ويكاند لي ميتينغ شي حاجه شي اون بيس كتشوف فيها وصافي ماشي زعما مي تبارك الله راه طلعت عجبتني في كتكون غادي كتحس براسك لتحت Exactement <laughs> عرفتي راه جاتني فيزا <laughs> انت نزلتي من من M وجاتك bizarre. اه جاتني هابطه وانا ما بروميير فوتور راه سيتي 36 318 i en 2009 الصراحه c'est كان واحد l'ami هو اللي داني قال لي راه عندك خصك تشوف BM هادي هادي هادي بقيت نتابعو مشينا شنا وحده عجباتك اه تي ما بروميير فوتور جاني جاني كاين جاني فيها ال confort. جاتني ديفيرونسيال اول طوموبيل ديالي كانت عندي Honda Civic آه. ملي خديت بي ام جاتني جاتني داكشي ديفيرون وي سي ديفيرون جاتني كتجري كتجري فكانت على ليبوك كانت 318 اي ميم هذاك 18 راه كيجري فريمون كت- زعما سي اون فواتور بويسون بارابور لو بوا ديالها حتى هو اللي البوا اللي خفيف بزاف 36 شي- شي 1300 جو كخوا. 1300 هنا لو بو ديشابمون بدل سي سيلونسيو ديال ام 3 آه، لا لين لا لين آه، لين ديكاطا كلشي خاويه خاويه خارج ديريكت مو كاين غير سيلونسيون ديال ديال سيلونسيون ديال ليم 3 هو اللي كيعطي داك داك الصوت اللي فيه داك بحال في ليم 3 46 داك التخزخيزة تيقولوا ليها البروي ديال ديال لي غازوا boîte à vitesses فيها زوينه لا لا boîte مزيانه l'embrayage مزيان زعما انا كاع لي بيس اللي كيقولوا زعما اي حاجه تقاست فيها ولا بديت كتعيا زعما جي ساي باش نبدلها باش تبقى الطوموبيله ديما en bon état mais بغيت نسولك على واحد الحاجه باش الناس يعرفوا le coût ديال لي بيس اللي بغيتي بغيت كاع شي طوموبيل pour monter un projet c'est cher شنو هذه شنو ال difficulté اللي لقيتي C'est une bonne question حيتاش بزاف ديال الناس كيسولوا على 36 بشحال كتقام بشحال بشحال كتقاد بشحال لي بيس هي هي كاين دي بيس اللي consommables وما خاصكش تمشي تشريهم في البنوك باسكو ديما تبقى في le même le même problème يبقى يتعاود لك Du coup mhm. خاصك بيس جداد لي بيس جداد قلالين عند مالين البيس باسكو ديجا هاد les voitures مابقاوش بقاوش دونك مالين البيس كيخافوا على ال stock ديالهم ما كيجيبوهمش ديكو خصك ت commander ديما كتلقى راسك كتقلب ت commander على برا آه، الحمد لله دابا في هذه الوقيته كاين les cartes كاين كاين الناس كتجيب من على برا Donc كتقدر لا ديسبونتيب ديال ال pièces ولات موجوده ماشي بحال شحال هادي انا حتى انا كنت كنقلب هادي c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher les pièces زعما انا كيبان لي امون نافي زعما les prix ديالهم ريزونابل زعما يسوفي انك تلقاها موجوده راه لو بري ما غيكونش حاجه غاليه لي فاريا راه تدير واحد 65 اورو بحال هكا اكزاكتومون لي لي بياس ديالها ميم لي بياس اللي اللي في دي فواتور مثلا كتلقاهم غاليين بحال دي بيماتر كتلقى دي- آه، 60 اورو 100 اورو ماكسيموم كتلقى باغ اكزومبل سي اون بومب بومب ديال ديال ديريكسيون مثلا كتلقاها ب 150 اورو بحال هكا دي بري اللي زعما معوطين حاجه وحده اللي غلات الموتور وي الموتور غلا باسكو باسكو الناس ولات كتانتريس بزاف للسواب و سي نورمال ملي كتكون العرض تيكون قليل والطلب كثير راه سي نورمال سي كو نورمال. الثمن كيطلع قلت لي الموتور تنقلبوا ديريغمون على لي موتور ما كاينينش وسي شير خدينا 320 اي بلا بواط ديالو كلشي 10 مليون سي تري شير بارابور لهادي واحد 3 زون لور كانوا 5000 درهم 6000 اكزاكتومون دابا لي لي موتور سورتو لي لي لي موتور لي بلوك بويسون ديال ديال بي ام غار زعما صعيب صعيب كاع تلقى ولا لقيت شي واحد غيطلب لك شي ثمن غالي بزاف هادشي ظنيت انا سا بروبو ديال الدريفت وكاين لي بروجي كاين الناس اللي دايرين دي بروجي ديالهم بلا دريفت بلا والو وي دايرين في كازا بزاف ال drift ال drift parce que باسكو الموتور تي تيتوزا دغيا donc automatiquement هز حط هز حط automatiquement كتولي la demande كثيره donc هذاك اللي كيبيع الموتور راه يشوف راسو المره الاولى ربح فيه 1000 درهم ما كفاتوش المره الجايه خصو يزيد شويه حتى كيكمل داك le stock اللي عنده ديروا باش accélération طالع على 25 وي فيه هو بلوس دو كوبل على الفانت ما تتحسبها تكون تخوازيام شنو اكسيلير كتعطي اه كتعطي ما كاين ما كاينش دي سي ياك ما كاينش داك لي زيد دو كوندويت ما كاين والو كاين لا بي اس صافي كاين الفولون بيدال بواطا فيتاس صافي اولد سكول اكزاكت بيان انا نرجع لشي تكون عندي حاطها نخرج بها غير مره فوالا هذا هذا هو ديال ليدي ديالي كاينه une voiture de chaque jour اللي كتمشي تخدم بها كاينه une. voiture اللي كتخليها انت كتكون محتاج لذاك داك الشويه اه داك ال feeling كتحتاج كتهز الطوموبيله كديماريها في الصباح يسوفي انك غير تقلب ليها الماء والزيت وديجا كتحس براسك بحال كدير شي حاجه كبيره Là, il est Donc, robuste, euh, 36. Là, il est robuste. Là, là. Il est robuste. كتسبر الشاسي بعدا magnifique كيما شايفين لا سسبونسيون كتعاون كيفاش بغيت دير بحال هاد les manœuvres حتى حسيت لا فوتور ما كتحركش كتميلش هكايا فاش كد... كما درتي عليها كتمشي معايا لي لي سياج الكتريك اللي فيها 36 خدامين وي. تعاود لينا كيفاش درتي ليهم ديجا بعدا ليستوار ديال هاد هاد لي سياج سي كو هاد لي انا من بارمي لي تروك اللي كنت مبازي عليهم في لا بريباراسيون ديالي كنت باغي ن- باغي نصايب نرجع ليها صالون ديال ام 3 دونك لو بروجي هو فول باك ام 3 يعني الانتيريور اكستيريور دونك لي سياج فاش كنت خديتهم كنت خديتهم في واحد ليطا خايب بزاف دونك آه، الكوير كان مه... كان مقطع كان الكوير آه، مهلوك كاع آه، قاصح بزاف الخياطه كامله مقطعه مع الوقت مع الوقت وتا مع ما كاينش l'entretien ما عمرهم دار لهم شي entretien je pense هذوك les sièges donc وتا كانوا des sièges électriques ما كان ال mécanisme ديالهم ما خدامش donc du coup كنت فاش مشيت نعاود عند ديسيس ديالي عند كراج ديال لاغيدو donc كان قال لي comme quoi يقدر يدير شي حاجه في هذا سوغ سو بلون وكنعاود عاود حل لي موتور ديال les moteurs parce que هي فيها بليزيوغ موتور لتحت كنعاودو تحلو كاملين وتعاودو تنقاو وتعاودو بريباراو داك les bobines ديالهم on a acheté tout le tout ال mécanisme جديد les boutons les caches داكشي كامل عاودو شفتوا les boutons ما كانوش فيهم exactement كانوا les boutons طايرين كان كلشي زعما كان واحد لي طاخيب خديناهم d'origine يعني sur commande كنا خدينا les boutons ولقيناهم mais ما كنا ما لقيناش واحد وحده اللي ما كناش لقيناها هي اللي بقات عندي عندي ال bouton mais ما عنديش داك la tige اللي كتلصق في في لو سيستم يعني في داك لا كارت هذيك اللي كتكون الكترونيك خارجة. اكزاكتومون هي اللي بقات ناقصانا دونك بريكوليناها المهم مي مي كل كلشي خدام الحمد لله آه، وهادو دي سي دي سياج ام 3 سي دي سياج ام 3 36 معروفين سياج كوبرا انا كان- كيجوني كيجوني ميم في الام 4 توالا ils ont pris زعما لو رجعوا- ميم ديزاين لو ميم ديزاين غير انا بان ستيل تيعجبوني تيعجبونيش 2017 لي سياج ديال 46 ام 3 ما ولا حتى الاو 92 كيجيوني لي شي حاجه اكسبسيونيل وديال لا ام 2 حتى هما كي كامل كيجيوك بحال البانال ما كاينش شي حاجه ما كتحش راسك في ان سياج ام 3 سوف بيان سور الا خديتي شي كاينين دي سياج ام بيرفورمانس غاليين بزاف جو بونس المغرب ما كي ما عندناش سي شير ربحنا كنقلب داكشي ديال غيكارو وداكشي ولا السياج ديال السي اس ال سي شير داكشي اه سي تري شير انتوشابل هاد لي سياج ام 3 انا تيعجبوني هادو هادو هاد لي سيج سون تري كونفورتابل وحتى في لا كوندويت زعما سبورتيف زعما ما- مزيانين ما- ما, ما عندك باش تقول عليهم لا كولور ديالهم دوريجين اللي كانت لا كولور اون فيت انا كان عندي ان اوتر صالون داك لو صالون كان حتى هو حتى لا كولور ديالو كانت موديفي مبدله دوكو انا كنت بغيت ن... ن- كنت كان كان عندي ان شوا دو كولور سوف كو لا ديسپونيبيليتي في لو- لو كوير دوريجين اللي صعيب كنا مشينا كنقلبوا على ان كويغ انا جيتي باسي سوغ لا كولور غريز كان واحد واحد le gris واحد le gris بحال un gris blanc. كنا باغيين نلقاوه في ان كويغ اللي هو d'origine mais malheureusement ما قدرناش نلقاوه du coup مشينا تبازينا باش نبدلو la couleur وطاح le choix على هاد le marron هذا اللي كيتماغي مزيان مع le bleu. جاني جاني ان مارياج مانيفيك ما بين لو بلو والمارون تيبان لي انا جاها مزيان وي هذا المارون كراميل مع البلو كيعطي واحد لي كيجي كلينيوطون homogène. افون آه، كل- كلينيوطون افون كانوا عندي في الاول ستيل آه، بلون زعما هذوك لي لي كلينيوطون زعما مودرن مي انا جو بريفير لو ماكسيموم نرد دي بيس اللي هما ديال الفاز 1 دي- دي بيس اللي هما اولد سكول سي بور سا قلتي لي غات سي بور سا كن كنشوف لي فو اغيير عندي دابا اون بلون روج غادي نردهم ان شاء الله نردهم اون جون ولي زونتي برويا لا لي زونتي بروير حتى هما غادي نرجعهم جون ان شاء الله باغ كونتخ لي زونتيك ما تقدرش حيت سي با اومولوغي داكشي Exactement, peut-être euh, peut-être les phares, mais je pense غتلقى même avec ça غتلقى مشاكل مع السيركولاسيون دونك du coup je préfère laisser زعما لي زوبتيك بحال في لا كولور ديالهم شنو اخر كنت باغي نسولك لي لغون لي لغون عندي لي لغون ال تي دبليو دونك ديجا l'aileron كما كتعرف كيتمونطا سوغ في جوج شكالات donc انا اه فيه تخوا pièces كاين la plateforme وكاين les extensions كاين هو لي لون donc كنت ركبتو ومن بعد فاش عاودت الصباغه à zéro donc automatiquement حيدتو راه كنعاود عاوتاني في la même couleur que la voiture باش نعاود عاوتاني ان شاء الله